What? Hapo mtu Nime have sex na nyoka, nimesha release. So mimi nikajaminia kuwa sifai kufanya ile tendo tena kama bado sijaolewa. Pole sana. Pole. Mwenyezi Mungu atakusaidia. Eh. Mungu peke yake tu. Mwanadamu akuwe muongo, wacha Mungu akuwe mwaminifu. Ule walipokosana na bwanake mm. akatoroka na watoto wao wengine wakae. Sasa ile nyakati ya kukuja mamangu sasa aende na yeye akakutwa. Alikuja kama kumuiba mtoto, e, mtoto wake. E, sasa akakutwa na kama tulivyosema katika sehemu ya pili, sehemu ya tatu ni muhimu na maalum kwa ajili ya maswali yale yote ambayo yamekuwa yakizunguka katika kichwa chako katika pati 1 na 2, tunakwenda kujibiwa hapa na Venie kama ambavyo tulivyosema. Mm. Venie, katika sehemu hii ya tatu ni maswali na swali la kwanza kabisa umezungumza vitu vingi, ukasema kuna hiki kinazaa kile, kinatengeneza hiki, mwisho siku inakuwa hivi, matatizo chungu mzima. Mm chanzo kikuu au tatizo kuu lililokuwa likimsumbua Venie Katoti tangu udogo wake lilikuwa ni, ni tatizo gani? Tatizo ambayo naweza sema ilikuwa ndio mazao ya kila kitu ama ndio mbegu ya kila kitu ni hiyo jini mahaba mm. ndio ilizaa hizi vitu vyote mm. ndio ilizaa kujichua ndio ikazaa hiyo ngono kwa ndoto ndio kazaa shida na matatizo mm. yani ndio the root ndio ule msingi mm. Mm. baada ya huo msingi ukakuletea matatizo ukakuingiza kwenye kwenye matatizo mengi mm. mpaka huku kwenye kusema kujichua mara wakati mwingine ndoto za kufanya mapenzi kama eh. ulivyosema mm. lakini katika ndoto zote zile ambayo naamini hata kwa watazamaji wetu wamejiuliza maswali mm. ile ambayo ulisema uligundua kwamba umefanya mapenzi na nyoka mm. hivi tukumbushe kidogo ambao hawajaiona pati 2 na pati 1 na kama hujaiona pia urudi ukaiangalia pati 1 na 2 tukumbushe pale ilikuwaje kwanza alafu ndio swali langu lifuate naweza kumbuka nilipokuwa unajua nilikuwa nimeshazoea kuota ndoto za, za kimapenzi kila mara mm. na wakati mwingine ninaota kama ninarudishwa shuleni naota yani maisha yangu ya pale kitambo mm. naota kama niko shuleni ninasoma nafanya mitiani mara naota kama ninakula chakula kwa ndoto so hizi ndoto zilikuwa kama kawaida kwangu mm. so hii ilikuja kuwa na tofauti kidogo ni kwa maana iligeuka kuwa ni mnyama mm. haje nilipolala nilikuwa nimekueleza mwanzo kuwa kuna mara mbili ilikuwa mm. inanifanyikia kwenye ndoto kimapenzi. Ya kwanza ni ile ya lazima, yani inakuwa kwa muda mrefu, na hii ilikuwa ni ile ya when you, ninapo kilele mm. ndio ninaamka sasa na, naona kuna kitu imefanyika. Sasa ule wakati nilikuwa nimechoka na hizi ndoto na nilikuwa natamania sana ziweze kuisha, lakini instead ikakuwa ndio zaidi. Nakumbuka nilipolala nilishtuka tu, yani nimetoka kwenye ndoto, nimesha release, na ndio sasa nianze ku, ku imagine imefanyika haje na kwa nini ndio nika oh nime have sex na nyoka na hiyo nyoka nakumbuka yani na, nimeshaamka nakumbuka venye kumeendelea kwa ndoto nakumbuka hiyo nyoka ilikuwa inakaa zile nyoka ambazo nilikuwa naziona mchana kwa macho physically zile ambazo sio ulikuwa unaziona ulikuwa unapenda kwenda kuziona, eh. mm. sasa hiyo hizo nilikuwa naziona yani mwanadamu wa kawaida lakini nayo hii imefanyika kwa ndo imefanyika kwenye ndoto mm. ile nyoka tu rangi yake vile zilikuwa zinakaa mm. hivyo mm. ndivyo niliona sa ile siwezi eleza ama ni kujua sikumbuki vile ilikuwa inafanya hicho kitendo mm. lakini nakumbuka kulikuwa na uhusiano wangu na nyo wangu na nyoka mpaka nikakam because I remember that day that night usiku tu sikumbuki ilikuwa ni saa ngapi niliamsha mamangu mzazi nilikuwa nimelala na yeye mm. nikamwambia kama nimevunjika kabisa nikamwambia mama ake leo nimeota vibaya, nimeota ati nimelala na nyoka na, na kwenye pati tu ulizungumza kwamba nyoka siku ambayo uliona nyoka wa tofauti alikuwa wa green kwa maana ya eh, kijani e, e. lakini haukutuambia kwamba au wengine wa hiyo rangi ambayo unasema mm. ulifanya naye mapenzi ilikuwa mm. wa rangi gani? Ilikuwa ni grey na some white lines ni mm. grey, grey niko na lines za white za umbali mm. e na ilikuwa na ukubwa gani kidogo? Hizo kukubwa nazipata kuna kubwa. Kwanza kuna moja niliona refu mm. ilikuwa mahali kwa kwa fence refu kwa ua refu kabisa mm. Aya, wakati mwingine kama sitaona ile nyoka nitaona ile ngozi yake mm. ile ngozi imetolewa na ilikuwa ni ni kama lazima mm. na pia mimi nitazitafuta mm. ile unatembea unaenda ukiangalia kama uta kama utaona. Kama sitaona basi kama niko na mtu ndio atanionyesha. Mm. Nyoka si ni ile. Kama hiyo nakwambia ilikuwa refu nilionyeshwa. Mm. Kwani ile nyoka? Eh, ile nyoka ni kubwa iko katikati ya ua fulani. Lakini the thing here lazima ningeona nyoka kila siku. Ulikuwa unapenda kuona nyoka. Ulishawahi kujua ni kitu gani kilikufanya upende kuona nyoka na mpaka uende kwa zitafute uzione? Mimi siwezi sema nilikuwa nimependa, lakini nilikuwa na kiu hiyo kiu e, ulishawahi kujua hiyo kiu ilikuwa inatokana na nini? Hiyo kiu ilikuwa inatokana kwa maana nyoka ukaa kwa nyoka wenzake. Mm. So unapata wakati uko na ile nyoka ya Eh, sorry ile jini mahaba most of the time nakuja na, na nyoka kiuchawi fulani mm. so ni kwa maana ndani yangu niko na ile roho ya nyoka mm. ndani yangu kuna kile kiroho cha nyoka so hii nyoka iko ndani yangu ndio ilikuwa inatafuta nini nyoka zingine na ndio maana nilikwambia wakati mwingine kuna kitu fulani nilikuwa mm. nakula bila mimi kujua mm. mimi natibu nini natibu ulcers mm. lakini kumbe nilikuwa nalisha ile kitu bila ufahamu wangu. Ndipo maana nilipoacha kukula ile kitu hiyo usiku, ndio ile nyoka ilikuja kunikandamiza kwenye ndoto. Mm. Eh, so ndio maana nilikuwa nasikia kuona nyoka niridhike, sioni nifanya nasikia tu nikiona nita ni sawa tu. Kweli unaridhika. Vizuri sana, nasikia vizuri. watazamaji wetu kile kitu ambacho ulichokuwa unakula uh. ukijua unatibu vidonda vya tumbo kumbe uh. ulikuwa unalisha nyoka inaitwa kwa, ki, kwa kikamba tunaita kiluma mm. ni, ni dawa fulani sijui ni cucumber I think naijua kwa Kiswahili kwa nini I kwa tango, tango siliko na miiba huku kando inakuwa kama kama ina miiba haina miiba inakuwa tu soft lakini ina ukubwa fulani hivi kama ndizi lakini nene kwa ah, katikati. Uh, mimi naongelelea kuna ingine ni dawa fulani inatengenezwa ina, ina, na mpaka kutengeneza juices mm. ni inakwanga sana sana, inaweza kuwa kwa boma ama kwa kitaka. Hata hapa nje zipo, nimeziona. Okay, pale kwa hua zipo. Zina zinaitwaje? Matango pori. Ah, kumbe ni eh, haya cucumber eh, lakini zile za pori zinabeba. Eh, eh, sasa kisha kuwa kuna ile itokea pale katikati. Mm. Kuna moja refu mm. inatokea mm. ndio pale juu nakuwa na maua mm. Sasa hiyo ilikuwa ishakauka, ndio ni mkate mm. nika kwa jiko ichomeke, itakuwa na ile itakuwa yani inaweza toa unga, ni kama unga mm. ya black mm. Sasa hiyo nilikuwa nakula kwa akili yangu ninatibu nini vidonda, lakini baadaye nikakuja realize nilikuwa nalisha ile nyoka, ndio maana haiku manifest mm. Nikajua so baada ya kuachana zile vitu kuzikula mm. ndio hiyo siku nilikuwa na ndoto ya nyoka. kutazama ukimwambia maana ya kumanifest kwa Kiswahili, manifest kujitokeza okay. ikajitokeza baada baada ya sasa ya wewe mm. kuacha kula ile, ile kitu eh, ikajitokeza. ikajitokeza alafu pia wakati wa huu hii nyoka hiyo duration nina mambo na nyoka kuna mchungaji fulani walikuwa wametoka Mombasa mm. wakakuja nyumbani kwetu hiyo maeneo kuleta crusade. Crusade mm. ni ile mkusanyiko wa watu kuomba. Mm. Sasa ni kwa maana mimi nilihitaji msaada. Nilikiwa mm. nasikia mahali kuna mambo nitakimbia. So nilipoenda ile kanisa, ni kanisa ambalo nilikuwa ninaenda mm. na wakasema kuna wageni wanakuja kutoka Mombasa. Sasa ule mchungaji mama alipokuwa ananiombea mm. akaniambia ni kwa maana ilifika wakati ni kama nimefura tumbo mm. akaniambia niko na nyoka ambaye uko na nyoka kwa tumbo uko na roho ya nyoka ndani ya tumbo lako lakini bado sikuelewa baadaye nikajua ni kweli ni kwa maana hila wakati nilitaka sana kuishi na nyoka mm. eh, aliponiambia akaniambia wewe naona uko na roho ya nyoka mm. ni venye tumibia maybe hakujua kuitoa, siwezi elewa mm. lakini aliniambia na, na kabla hatujaenda mbali zaidi mm. unapozungumzia hiyo spiritual husband au jini mahaba ba, uh. kama inavyokuwa kwenye ndoto mpaka inafika mahali unazungumzia masuala kwamba mtu anakuwa anafika kileleni kama kwa upande wako wewe eh. inakuwa kwamba wakati ule kwenye ndoto kunakuwa kuna furaha ya kuenjoy tendo ukiamka ndo unashtu unaumia mm. au hata kwenye ndoto mtu anakuwa anaumia vile vile okay ina i, i, kwa watu ni tofauti mm. kwangu mimi ninapofanya siji, sijielewi mm. nikishaamka ndio ninakumbuka mm. nilikuwa ninaota so kwangu mimi ilikuwa inanivunja moyo mm nilikuwa nasikia vibaya, yani nilikuwa nasikia yani nasikia vibaya ni kwa maana mwenyewe nilikuwa nimewekwa ile sipendi hicho hiyo kitendo mm. so nasikia vibaya inakuwaje alafu pia ndio nisikie vibaya ni kwa maana yule mwenye amekuja kwa ile ndoto ni nani mm. unaelewa mm. ni kwa maana sometimes nilikwambia nakuja kama mwenda wazimu wakati mwingine nakuja kama jamaa yangu mm. sasa lazima utasikia tu vibaya inatokea kama mwenda wazimu kwa maana ya mtu kama cheese eh anakuwa ndo yeye sasa kaja ku e, kwa, e, anatumika kwa ndoto sasa mm. sijui nitajekaje kwa kizungu tunasema wakati uko na hiyo jini mahaba it comes with a familiar face inakuja mm. na face ambayo ni kama unaijua mm. ni kama unaielewa mm. inajifananisha na kitu fulani so ni kwa maana ilikuwa inanitesa yani imeamua kunitesa na kunikandamiza ingetumia kitu chochote na ukafika mbali zaidi ukasema kuna wakati ambao ilikuja kwa mfumo wa sura ya baba yako mzazi? E, imekuja kwa sura ya baba yangu mzazi, nikaota nimelala nimefanya mapenzi na yeye baba mzazi, baba mzazi. Hata hata baba mzazi, nimeota imenikujia na sura ya mtoto wangu kama ako miezi tatu mm. nimeshazaa miezi tatu, naota nimelala na yeye Ma, niliota mtoto wangu mara tatu, mara mbili ama mara tatu. Hiyo nayo ilinikula mpaka yule wakati kulikuwa na mahubiri mengi kwa simu kwa, kwa maredio mm. so wana, wanaacha namba zao so nikapigia yule mama nikamwambia kiniombee nimeota mara mbili ama mara tatu nimelala na mtoto wangu kwa, ndo, kwa ndoto yeye akaniambia ni spirit husband hiyo jini hab, mahaba akaniombea na siku hiyo tena na mtoto na ikaisha e, ya mtoto iliisha yani kuota na mtoto wangu iliisha mm lakini baba yako baba yangu kujua kama pengine umewahi kumoto unafanya mapenzi na baba? Sikuimwambia babangu, sikuimwambia vitu kama hizo mm. kwa maana sisi pale nyumbani tulikuwa na ile yani, tumefika yani, tuko na zile viwango yani, kuna vitu sitaka na baba mzazi nimweleze mm. Lakini baadaye alijua mwenyewe bila hata mimi mwenyewe kusema, alijua katika maisha yangu kuna vitu ambazo si sawa mm. Alijua kuna vitu vinanisumbua. Baadaye nilipoanza kuingia kwa social media na nikaanza kupeana kuwa na interviews, ndipo alisikia. Ni kwa maana mara mingi alikuwa ananipeleka kwa hizo interviews wakati alikuwa hai namwambia dad, nataka kwenda mahali fulani, naenda, lakini hajui, anajua kitu fulani lakini si zote mm. so hiyo eti nimeota nimelala na wewe kwa ndoto hakuwaijua napata swali moja mm. kwa kwa wewe utanisaidia na hata wewe ambaye unatazama pia utanisaidia kwa mtu yeyote yule ambaye amewahi kuota kwamba anafanya mapenzi au anashiriki tendo la ndoa mm. akiwa amelala kwa maana akiwa ndotoni. Je, kila mtu atakuwa na hiyo jini mahaba au inakuwaje? Ah, kusema ukweli uh, ijapokuwa watu wengi wamekataa kukubali, lakini ukubali ukataa kukubali, unapoota unafanya hicho kitendo kwa ndoa, lazima kuna tatizo fulani katika ulimwengu wa rohoni, ni kwa maana haijaruhusiwa. Itakuwaje mtu atakuja kulala na wewe katika ndoto naja kuomba ruhusa na mbona anakutembelea usiku sio mchana? Ni kwa maana mchana wanajua hizi mapepo, najua unaweza fanya uamuzi mtu ambaye unafaa kuwa unalala na yeye. Alafu pia niongeze kusema the only sex ambayo hicho kitendo cha ndoa kinaruhusiwa kwa watu wawili, ambaye ni mke na bwana. Ile ingine iko hapa nje ni ile tunaita usherati. So kwa hivyo ina maana ukifanya usherati katika hiyo kitendo cha ndoa katika ndoto, ina maana kuwa si sawa. Unapojichua si sawa, unapofanya ukahaba ama hizo vitu vingine si sawa. Ndoa ni moja, I mean hicho kitendo cha ndoa ni kimoja kwa mtu na mke wake. Kwa hivyo ina, in, inamaanisha asilimia mia moja unapokuwa uko na ndoto za kimapenzi hata wewe mwenyewe utajiangalia katika maisha yako, utapata kuna tatizo. Kama ndivyo, kwa watu ambao inawatokea mm kwa wao hmm. wote ikiwemo kwa wewe ni njia gani kwa sababu umezungumza mengi umesema ulienda mpaka kwa mganga wa kienyeji alikuwa hmm. ni ni mama umesema baadaye ukawa unazungumzia kwa maana ya mwanadada mm. na akakufanyia akakwambia kwamba anataka akutoe hiyo jini mahaba mm. lakini baada ya kutoka pale katika stori yako ulivyoendelea mm. kwenye patiwani na tu kama ujaiona ukaitafute mm. ni kwamba bado jini mahaba alikuwepo alikuwepo alikuwepo mm. lakini yule mganga kabla hujatoka kwake mm. alikuambia kuna siri mm na nikakuuliza ni siri gani mm. katika mm. pati tu mm. ukasema <laughs> kwamba hiyo siri nitakwambia baadaye baadaye mm. sasa mm. hiyo siri tuanzie pale mm. alafu tuendelee so ni kwa maana umetaka kuijua sana ile siri <clears throat> nilipo apart kwenda kwa ule mganga nilikuwa nimeenda kwa wachungaji pia mm. ambao wengi wao ni sawa tu atakwambia lakini hawajapata ile suluhisho, yani hawajapata shida ni nini. Mm. Nile tunakuombea unashikwa unakem, vitu zinatolea yani unakemewa mapepo, lakini bado maisha yako pale pale. So kwa huyu mganga nilipokuwa namuuliza maswali ni kwa maana mm. kitu cha kwanza aliponiambia uko na jini mahaba, kitu nilikuwa ninajua mm. kwa mind yangu, lakini sikuwa sure, na kitu nilionenda kwa mganga ilikuwa imeniambia nilirogwa. Kuna mm. kitu linaniambia kwa akili yangu nimerogwa, so ndio nirogokwe, nafaa kwenda kwa mganga kwa mga, yani hizi vitu zinitoke, nafaa kwenda kwa mganga mm. So aliponiambia niko na majini mahaba, nilisikia moyo wangu umekuwa mzito na nikasikia vibaya na nikasikia nimekasirikia hizo majini mahaba mm. na maybe mwenye alifanya vitu kama zi, zile hivyo mm. basi nikamuuliza, na hizi majini mahaba zilitoka, ni sawa, niko nazo, nimekubali na niko na uhakika zipo, basi zilitoka wapi na zilikuja kuja haje? information ambaye ni kitu alichoniambia, nakumbuka akiniambia kuna watu fulani uchukua majini mm. wanapochukua majini wanaweza chukua ya kike ama ya kiume mm. na zile zikishafika kwenye boma zinamwambia mwenye kuzichukua kama ni ya kiume tunahitaji mke mm. na kama ni ya kike itasema tunahitaji mume mm. so zinaambiwa tokeni mkatafute Mm. So zikishatoka zinaangalia pali kuna destiny kubwa. Mm. Nikwambie hivi Kevin, mtu ambaye yote anatembea katika hule ulimwengu wa zile vitu mm. utapata ako na kitu chake cha dhamana mm. na ndicho ibilisi anakimbizana nazo. So akaniambia zinakuja zinakuoa wewe bila ufahamu wako na zingine zinakuoa zinakuoa kwa ufahamu wako, lakini mingi 99% unajio, unaoleshwa unakuja unaoleshwa kwa zile vitu bila wewe kujua mm. na nikakubaliana na yeye nilipokuwa nazamishwa kwa yale maji ndipo i think sarakasi zilifanyika wapi vitu vyote zilifanyika pale nikaoleshwa kwa bahari na hizo mavitu sasa mm. so nilipokuwa nina, nikabeba nilichukua na nika, nikataka kumwamini ni kwa maana nikiangalia pale nimezaliwa mm. nikiangalia background yangu maeneo ya pale nyumbani kwetu nikataka kukua na ufunuo fulani na hicho ndio naweza sema ule mganga alinisaidia nayo mm. ndio nilibeba apart from anything nilibeba tu ile aliloniambia so kufika nyumbani nilipoanza kuomba ndipo nikaanza kujua na ni ukweli hakunidanganya so niseme haje ile siri ilikuwa aliniambia zile vitu zilivyokuja zilitoka wapi na hivyo vyote ambavyo uko sehemu zilikotoka hujataka kuzitaja, au watu walikuwa wanachukua hayo majina mm. na kuyafuga au mm. kuwa nayo na baadaye wanaambia ndeni mkatafute mke mm. au mume mm. huwa wanachukua hayo majini kwa ajili ya kazi gani? Wengi wao tunajua sisi wote ukishachukua majini maybe ni kwa ajili ya utajiri mm. na <clears throat> nilikuwa nasikiza mchungaji mwingine alikuwa anasema yeye alikuwa huko so alikuwa akienda kuchukua jina la lazima chukua ya mwanamke mm Mm. So napata nikaanza kukumbuka nikajua ni kweli maybe hawa watu akishachukua majini zao mapepo wanachukua ya kiume peke yake na wanahitaji mke. Ndio wana wanatuma. Ni vitu vipo na vinajulikana hivyo. Mm. Eh. Kwa sababu umeenda kwa mganga umeenda makanisani kwa wachungaji mbalimbali mbali. Mm. Ni kitu gani ambacho kilikuja kuwa solution ya matatizo yako yote mm. na leo hii tunazungumza? Sasa mimi naweza sema nilikuja kujigundua kwanza, na unajua hii wakati mwingi nilikuwa kujilaumu, kujichukia na kuona pia sifai. Ni kwa maana watu wamenionyesha sifai na mimi nikabeba ile kitu sifai nikakuwa ni maisha mateso, maisha shida ambayo siwezi eleza mtu aelewe. So nilipofanya uamuzi wangu, ni siku tu moja nilifanya uamuzi, na uamuzi nilikasirika nao sana, ni kwa maana nilikuja kujigundua hii, hii kujichua kujichua ninapea mpaka mtu mwingine. So nikakuwa najiuliza yangu ni gani? Haya ndio maisha nitaishi. Ni kwa maana kwa hivi vitu vyote kila mtu anateswa na kitu yake tofauti. Yangu ilikuwa inanitesa sana niyo kujichua. Hata si hii sex kwa dream niyo kujichua, ni kwa maana nilikuwa nasikia vibaya sana. Naweza jichua na nisitoke nje nikae kwa nyumba, nasikia niko mchafu, nasikia haya na vitu vingi. So nilipo realize ninajichua mpaka hii kujichua ninapia mtu mwingine, nikasikia imenivunja moyo, na hiyo siku nika make decision, yani nikafanya uamuzi, nikasema ninataka kuona ile kitu itafanyika kama nitazidi kumwomba Mwenyezi Mungu. Na hapo ndo nika, nikaomba ile maombi ya toba, nikajifanyisha toba, nikajirudia na nikaambia Mungu niko hapa na nimeokoka. Nikaamua sasa kuokoka. Ni kwa maana hii hapa nyuma haikuwa wokovu. Hii nataka wokovu ya kweli. Na nilipoanza kujifunza kuomba na kusoma neno la Mwenyezi Mungu, ni kwa maana nilijua neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. So nikaanza kulitumia neno la Mwenyezi Mungu na nikaanza mwenyewe kujirekebisha. Ni kwa maana kujichua haimalizwi na maombi. Kwa maana gani? Si nilikwambia niliomba for 14 days ama 11 days fasting, niliporudi kwa nyuma nikajichua. So ina maana kuwa hii kujichua haimalizwi na maombi. Hii kujichua pia haimalizwi na wokovu. Ni kwa maana kuna watu wengi ambao wameokoka wako kwa madhabahu na bado wanajichua. So kujichua ni wewe mwenyewe midafsi, yani ni discipline tabia yako. So katika hali yangu ya kuomba, nikaanza ku work on myself, nikaanza kujifunza jinsi ya kukaa. Nikaambia Mungu, nataka tunda la Roho Mtakatifu ambayo ni self control, kuji kujicontrol like si lazima nifanye na si lazima nikule na si lazima niingie kwa social media. So mwenyewe nikaanza kulimit vitu fulani katika maisha yangu. Nikasema kwanza siku ya leo sitaingia WhatsApp. Kwanza siku ya leo sitakula. Yaani nikaanza kujitrain mwili yangu kuzoea maisha ambayo ni sawa ya Mungu, na hapo ndivyo kujichua kuliisha. Nayo ndoto kuhave sex kwa ndoto, niliomba nikakemea hiyo pepo. Yaani kwa vitu vyote nilianza na kutubu na nikaingia kwa maombi ambayo ilikuwa ni maombi ya hali ya juu sana, kwa maana kwa ninalala, ni kwa maana nilitaka sana kujua ukombozi wangu unatoka wapi na utakuja siku gani. Nilitamania sana ukombozi, nilikuwa ninaomba sana, na Mungu akanipatia neema ule muda wa kuomba. Aya, na mara ya tatu nikaanza kujitunza na kujirekebisha mwenyewe. Kama ni kudanganya, ninasema leo sitadanganya. Nikaanza kujifunza ufai kudanganya, kuna nguo ufai kuvaa. Yani mwenyewe nikaanza kujirekebisha tabia fulani ambazo hazikuwa sawa, ninatupa, ninachukua ile mzuri kwa, kwa watu ambao wamekuwa katika mazingira hayo mm. na tabia hizo pengine za ku kufanya tendo la ndoa wakiwa mm. katika ndoto au wengine wakiwa wanafanya hiyo kujichua hiyo. Mm. Ni madhara gani makubwa ambayo huwa juu yao? When you are a masturbator, first of all you are a failure. Sijui failure kwa Kiswahili ni nini? Yaani ni mtu asiye asiyefanikiwa. Uye uwezi fanikiwa. Yes, very good. Wakati you are a masturbator una, una wewe wa kujichua, kitu ya kwanza si makosa yako, na nilisema kujichua ni kama ugonjwa fulani unaweza shika mtu yote kama tu malaria inaweza shika mtu yeyote. So kama wewe ni wa kujichua, kama wewe you are a masturbator, first of all ume welcome failure in your life. ha? Ah. Kama you are a masturbator, ume welcome bad luck, bahati mbaya haufanikiwi mm. kwa jambo lolote. Kama wewe ni masturbator, una welcome rejection, unapata unakataliwa na watu mpaka mwenyewe unajikataa, na pia na welcome a ah, spirit of anger, unapata wewe ni mwenye hasira, ka kitu kadogo hivi kana kukasirisha, yani you are easily provoked mm. as ila asira ya kufika kwako, na kama we bado ni masturbator, you are very poor. Hakuna masturbator ambaye ako na msimamo, wengi wao ni maskini. Hata kama nafanya kazi na wao walipa mwishowe ile pesa iwasaidii. Ni kwa maana maandiko inasema na mimi Mungu nitabariki kazi ya mikono yako, and we all know that masturbators wanatumia mikono yao kama mimi mwenyewe nilitumia mikono yangu and any other person haratumia mikono yake. So hiyo mikono, bala, Mungu abariki kazi ambayo umeifanya, mikono yako inafanya kazi ambayo ijafaa inamaanisha pesa zako hautawezi pata, au utakuwa mtu wa msimamo. Na pia masturbation inaleta confusion, unakuwa confused. Na masturbation pia ina welcome kisirani, unakuwa mtu wa kisirani na uwezi kuwa na watu, ni kwa maana wewe ni mtu wa kisirani. Hiyo ndio hatari kubwa sana ya masturbation, hiyo kujichua. Na wakati uko na spirit husband ama spirit wife ambao ni jini ha mahaba wa kike ama wa kiume, kitu ya kwanza unasumbuka sana kama mwanadada kuolewa sana ndio uolewe ama uoe inakuwa ni tatizo, na kama utakuja kuoa basi utapata umeoa yule mwanamke ambaye hajafaa ama umeoa mwanaume hajafaa, tunasema ungodly marriage, ndoa ambayo si ya Mungu. Ni kwa maana tunajua ndoa ni za Mungu, lakini kuna zingine si za Mungu. So ukukua na hiyo jini mahaba, ikikuruhusu uoe, itakupatia mwanamke ambaye si sawa wa maisha yako, ambaye ulioa tu na ule mwanamke anakuwa ni washida katika maisha yako. Na baada ule mwanamke akisharuhusiwa kuolewa, kitu ya kwanza, hiyo jini mahaba inapatia mwanamke roho ya kiburi Unapata mwanamke aizi kaa na mwanaume na ule mwanamke pia aizi ambilika ni kwa maana akona ana hiyo jini mahaba inapatia mwanamke kukua na wanaume ndani yake. Unapata mwanamke anaweza simamana na mwanaume wapigane. Ni kwa maana si yeye, ni ile roho iko ndani yake ndio mwanaume asikani, kwa maana sisi wote tunajua hakuna mwanaume ambaye anapenda mwanamke mwenye kiburi na mwenye kuongea sana. So itakuja kupatia roho ya kiburi, unapata unaweza simamana na bwana yako, ama ikupatie kuongea sana, upatie mwanaume wako nafasi ya kuongea. Ukimwambia kitu anakushautia na sisi wanaume tunajua hawapendi vile, lakini sababu ya yule mwanamke ni ile roho iko ndani yake ili iweze kumtoa kwenye ndoa. Kama iko kwa mwanaume, uko na roho ya kike ambayo ni hiyo pepo, kitu ya kwanza itakupatia utakuwa wewe si mtu wa majukumu, yani ujui kuju, ni kuwa responsible man, na pia inakupatia tamaa ya wanawake, inakupatia kutojali familia yako unapata yani huko tu, na wengi wao wenye katika ndoa ambao ni wanaume unapata wana masturbate, wanajichua. Ni kwa maana kwanza ina attack bedroom yenu, unapata amtosheleki. Am Hata ukifanya, nimekuwa na case ambao wanasema mtu anakama, mimi nikaanza kufanya mapenzi na mume wangu nasikia uchungu ama nikaanza kufanya mapenzi na bwanangu nasikia haifai. Yani unapata wanakata mwezi bila kufanya ile tendo, na tunajua hiyo ndio tunda na ndio zawadi ya ndoa, lakini shetani anakuja na kuibia. Unaweza sema hautafanya na mke wako, lakini pale nje unaridhika. Ukija kwa mke wako hakuna kazi, unaelewa? So hiyo unajua enyewe hapa hiyo pepo iko kwenye kazi. Alafu pia ikiingia katika jamii, ikiingia katika familia, unapata ile familia ni ya maskini, yani ni maskini, hakuna pesa, hakuna breakthrough. Kama mmoja ni mmoja tu ameachiliwa kwenda hela, maybe bibi amepewa pesa, bwana hana pesa. Sasa bwana kama hana pesa, unapata yule mwanamke anasikia wewe ndio mwenye kichwa mwele boma na kama wewe ndio umepewa pesa unapata mwanamke ana kazi na wewe utasikia vibaya kulea mwanamke kwenye nyumba so unapata ni mambo mengi tu Mungu tu awapatie watu hekima ya kuelewa hizi vitu na kuziona na kwa macho ya ndani. Katika, katika watu ambao wanapitia, huenda kuna mtu ambaye umeshamgusa moja kwa moja anatamani kutaka kujua labda ushauri wa zaidi, kwa sababu hichi tunachokifanya hapa pia tunakwenda na muda hmm. Baadaye mbeleni tuta, tutatoa namna ambavyo wataweza kukupata hmm. na uweze kuwashauri pia hmm. Ila kwa, kwa namna yoyote ile ambayo inakuwa inatokea kwenye kwenye haya maswala mm. kuna mtu mwingine sasa atajiuliza na mimi pia najiuliza mm. wakati huo ukiwa na, na jini mahaba eh. ukabahatika ukakutana na mwanaume na mkapata mtoto mm. yule mtoto baadaye ukaota kwamba unafanya naye tendo la ndoa au mapenzi kwenye mm. ndoto Iliendaje na ikawa? <laughs> Inakaa swali ngumu kwako. <laughs> na natafuta namna ya kuuliza liwe jepesi. Okay, sawa, naelewa tu. Mimi wakati niliposhika mimba ya mtoto wangu sikujua kama niko na jini mahaba. Mm. Niliposhika mimba kwangu ilikuwa ni tisho, nikakuwa ni shida, ni kwa maana nilishindwa jinsi ya kwenda mbele za watu, ni kwa maana walijua nimeokoka. So niliposhika mimba ule mtoto, kitu cha kwanza sikumpenda nilikataa ile mimba. Wewe mwenyewe? Mwenyewe nilikataa kabisa, siku sikutaka, ni kwa maana sikutaka, ni kwa maana yani aje itakuwaje? Maswali yalikuwa mengi, alafu ule muda babangu alikuwa mkali sana mm. alikuwa mtu mkali, nilijua kutakuwa na shida na nikatafuta mara mambo mingi ya kutoa ile mimba, lakini ikashindikana. So nilipomzaa unajua baadaye sikuwa nimemwambia ule, ule ndugu kama niko na mimba, lakini juu ya marafiki hapa na dada zake walimwambia kwa Veni ameshakuwa na mimba, na yeye akasema akakataa, na mimi nikasema kama yeye hataki, mbona nitake? So nikakuwa sitake na nakumbuka nilipozaa ule mtoto nilimzalia nyumbani. Nilikuwa nimeomba, ilifika wakati sasa nikaenda kanisa fulani na nikasikia tu akiimba nikasema cha niingie. Nilipoingia yule pastor aliniona, akaniambia naona roho ya abortion ya kuafya mimi inakufuata. Mimi ndio mimba nimeificha Nikashindwa haje, amejua haje nataka kutoa mimba. Yaani Ili hapo before uje ujajifungua. Eh, niko na mimba lakini bado imejificha ionekane. Alafu juni si, ni kitu nitaka isijulikane, nilikuwa navaa nguo kubwa. Nikapata mimba mapasa wawili wamesikia, wameiona. So huyu akaniombea akaomba hiyo roho ya kuafya mimba initoke. Ni kwa maana alinipatia hatari za kutoa mimba ambazo zilikuwa mingi sana, lakini bado akata akinieleza, siku anaelewa, ni kwa maana nimesha make decision nitato ile mimba natoa na sijui natolea wapi. Ni kwa bado, bado nilikuwa mtoto mdogo na sijamwambia mtu yoyote. Watu walijua mimba yangu kuiona, sikuambia. Nakumbuka wakati mwingine nimeenda kwa kanisa nyingine kwa Nairobi ya mtumishi ambaye anajulikana anaitwa Pius Muiro. Katika akiomba alisema wakati wa kuomba alisema, na hapa kuna mtu, kuna roho ya kifo, na akanitaka sema, kuna mtu, kuna dada anataka kutoa mimba na mimi nakuomba usitoe ile mimba. Mimi niko pale mbali, niko mbali kabisa. Nakumbuka kutoka hiyo siku nikamchukia huyo mchungaji, ni kwa maana je nisitoe mimba na nataka kuitoa, so nikamchukia kabisa juu niko na ile mimba. Nikatoka, nilipozaa nilizaa vizuri, Mungu alikuwa ametumana kwangu, najifungua vizuri, nikajifungua vizuri sana, lakini alipotoka mtoto sikumpenda. Ni kwa maana mimi ni mtoto mdogo, yani akili yangu hiyo wakati nataka mtoto msichana, lakini akatoka kijana, so nikakuwa simpendi, yani yani ukinizana naona nakaa sura mbaya, yani sijui kanakaa haje, so sikumpenda yani nika yani sikumkubalia. Lakini demo more nilizidi ku, kuomba na watu kuja kunishikia mtoto na kuniongelesha wachungaji, nikaanza ile upendo mama na mtoto ikaanza ikaanza kukuwepo, ikaanza kukuwepo. Sasa sijui swali yako nimetoka nje, ilikuwa swali gani? Huko huko tuendelee. Baada ya pale kwa mtoto ukampenda moja kwa moja. Eh, nikasika ikana sasa it is natural. yani ile upendo ya lazima mama na mtoto na, na mpaka hivi sasa tunavyo tunavyoongea mtoto yupo wapi sasa? Mtoto wangu kuna mamangu nyumbani. Okay. Eh. Kwa hiyo mtoto amebaki kuwa mama kama baba alivyokataa. Baba alivyokataa ajawi muona mpaka leo. Mpaka leo. yani ni kama haikuwepo. Mm. Ajawi muona pia mimi sijui kama mama tu mara moja for mm. the last 10 years ile tu mmepatana kwa barabara by mistake mm. hivyo tu yani kwa umbali tu hawajai kutana macho kwa macho eti huyu ni fulani, huyu ni fulani, hajai kuwepo. Lakini for now I'm so much comfortable, yani niko nimeridhika mm. Yani hata ungeniuza, yani hii mawazo ya baba kulifanyika ilishatoka mm. na pale nyumbani mtoto wangu akakubalika mm. na akakuwa na ile boma Mm, ya kwenu ya kwenu pale nimezaliwa mpaka ile siku Mungu atatujalia mm. eh. Kwa mtu ambaye anatazama ana, ana, ana sasa hivi mm kwa niaba yao niulize mm. wakati venie kama venie unajikuta sasa sasa hivi I'm delivered kwa maana ya kwamba umekombolewa mm. sawa mm. na umeacha yale yote mm. ilikuwa mwaka gani au ni muda gani umepita sasa hivi imekaa imekaa kwa muda mm. imekaa kwa muda na kitu moja ambayo nilijua na mm. nikajifunza unapokombolewa mm. ni mara mbili mm. unakombolewa ulimwenguni wa rohoni mm. ndio inakuja sasa kujimanifest kujitokeza kwa ulimwengu wa yani physically ni muda gani tangu wewe mwenyewe ujioni sasa uko huru mm. na yale majini mahaba kufuati wala kusumbui tena mm. okay naweza jibu niseme imechukua muda nilipokombolewa katika ulimwengu wa, wa rohoni mm. lakini kukombolewa sasa mimi sasa nikasikia yenyewe na mbona niko sawa inachukua miaka miwili miaka mitatu kurudi na nyuma mm. lakini unapata nilikuwa nimeshakombolewa katika ulimwenguni wa rohoni mm. nimeshakombolewa lakini bado zile vitu mwanadamu ana ana anakusudia zifanyike hazikufanyika immediately nichukua muda mwanzo ukapata nimeacha kujichua nimeacha hizo ndoto kwa kwa nini nimeacha hizo hizo vitu zote zimenitoka mm. lakini bado maisha yangu ijakuwa stable yani sija sijakuwa bado sawa, pesa hakuna bado, yani ile tundo na nimeanza sasa, ni kama nimerudi na zero mm. nimerudi sasa sufuri, ni kupanda tena. Kwa maana hiyo sasa hivi baada ya kujiona wewe mwenyewe uko free kwamba umejikomboa ume au umekombolewa uh. ikachukua muda kama miaka miwili. Kumbe kumbe uh, uh, nilipo I think ilichukua some 6 months ama 7 months Okay. Spiritually yani nilipokombolewa ukapata ndi sawa, nasikia nimefunguliwa. Vifungo mm. vimekatika katika. Lakini bado sijashika hela. Mm. Lakini bado kuna vitu kuna yani ile urejesho mm. bado kwa maana unapokombolewa lazima kutakuwa na urejesho. Sasa hiyo urejesho haikukuja sasa hivyo. Mm. Ilikaa muda. Nikakuwa na wakati wa kuongoja. Lakini hii kuongoja bado si kutoka, nilikaa ndani ya Mungu. Na baadaye vitu zikaanza moja kwa moja. Azifanyiki zote eti unaamka kila kitu iko sawa. Unafanya hivi. Okay, niseme hivi, unapokuwa kwenye kifungo, hata ukiomba haja hakuna kitu yako inafanyika. Ni kwa maana uko kwenye kifungo. Mm. Lakini ukishafunguliwa unaomba kitu leo ninafanyika, ni kwa maana haujafungwa. So nilipofunguliwa katika ulimwenguni wa rohoni, nilipo sasa kuendelea kuomba Mungu, nataka kitu fulani, inafanyika kwa haraka na kwa upesi. Kwa maana hiyo, kuanzia pale at least sasa hela ikawa inaonekana, maisha yakabadilika. Inaanza tu ina, inaanza polepole mm. inaanza yani ni ni step by step mm. ikaanza ndo alafu wakati unapokombolewa ndo kuja kurealize eti uko sawa kila kitu mm. au kumbukagi ndo unakaa chini hivi unaangalia your life back unasema thank you God kila kitu ikawa sawa. Ni kwa maana maisha yangu pale mwanzo mm. nilikwambia ilikuwa ya madeni, ilikuwa ya shida na mateso na kukua broke, sikuwa mm. na hela, lakini Mungu aliponifungua na nikakuwa huru, pesa yenyewe ikaanza kukuja yenyewe tunaanza kukuja pesa uh, nikaanza kuwa na amani. Okay, kitu wa kwanza unapokombolewa, kitu ambacho ni muhimu unakuwa na amani ndani ya moyo wako, na kitu cha pili unapata neema. Unapata ndio hauna pesa, lakini uko na neema. So zile vitu zikaanza kufanyika katika maisha yangu, unapata niko na neema fulani, hata kama sina wanaona niko nayo tunarudi back kidogo kidogo eh. tu, ukazungumza mwanzo kwamba ukiwa na yale majini mahaba eh. unakuwa uh. na spirit of rejection kwa maana ya eh. roho ya kukataliwa na nini uh. baada ya yale kuondoka uh. kila kitu. Maana kwa upande wako sasa, kwa watazamaji wetu pia wanajiuliza, umetuambia wakati ule mtoto alikuwa ni mmoja, kuna mtoto mwingine baada ya hapo, na pia kuna mahusiano mengine au kuna ndoa <laughs> Ehe. we mbona umefurahi sana? Lazima ungeuliza. Nasema achana nasi tuendelee. Hapo kuna shida. kuna hapa, ngoja nikupe. yangu nasema niuliza <laughs> umesahau <laughs> nimeuliza kwa, kwa kipindi kile ambacho ulikuwa na hizo roho za jini mahaba, ukazungumzia kwamba kuna kitu kinakuwa kinaitwa spirit of rejection kwa maana ya roho za kukataliwa mm. kwa sababu ile jini mahaba anakuwa in control of everything kuhusu wewe mm. si Sasa nikauliza sasa hivi mm. tayari <coughs> free yule jini mahaba hayupo tena mm. Je, kwa sasa kuna mtoto mwingine? Kwa sababu ulitutajia yule mmoja mm. kwa maana ya kwamba pengine upo kwenye mahusiano au umeolewa. Oh. Yes. Sasa <coughs> unajua, wakati nilipokuwa na ile jini mahaba hakuna mwanaume angekuja katika maisha yangu mm. na nilikueleza hata kama angekuja ayu, yani purposely mm. kunitumia vibaya mm. <clears throat> so nilipoomba na hizi jini mahaba zikanitoka, hakuna kujichua, hakuna hizo ndoto kwa mm. dream mm. apart from unajua rejection si ya mwanaume peke yake mm. rejection iko mara mingi, unaweza kuwa rejected pia na wasichana wenzako, wazazi mm. yani rejection ilinipeleka mahali pabaya mpaka hata babangu mzazi mm. alini reject mm. alinikataa na mimi sikujua yani sikuwa naelewa kama ni bado ile pepo mm. ikafika wakati mimi na babangu hatupatani mm. ni kama moto na maji yani ni kama stima na maji so nilipokombolewa nikaanza kuona upendo wa babangu umeanza kurudi mm ati babangu ananipigia simu tunacheka. Babangu yani vitu fulani <clears throat> zika mm. Napenda kuweka kama joke, nilikuwa nimekataliwa mpaka na umbwa za nyumbani kwetu. Eh, unapata mimi nikifika kwa boma hata kama nimeshinda pale zitanibwekea ni kama mimi ni stranger mm. kwa ile boma, lakini wa pale nyumbani wengine wako tu sawa na umbwa, but mimi nikifika zinakuwa hatari mm. Nilikuwa nimekataliwa mpaka na pesa, nimekataliwa hata na makanisa. Nikienda kanisa nitaekelewa, niko na uhusiano na mchungaji, siwezi kaa pale, nitabidi nito So vitu vingi zilinikataa, lakini nilipokombolewa mm. vitu vikaanza kunikubalia tena mm. nilikuwa nimesaulika, nikaanza kukumbukwa mm. nilikwambia ni kidogo kidogo. So babangu akanirudia, familia yangu, dada yangu, watu tunapatana vizuri tunarudiana eh, kwani naona enyewe kuna sasa, naweza sema niko na rafiki mm. ile muda sikuwa na rafiki nitakuwa na rafiki wa mwezi mmoja, nitamkopa pesa, sitamrudishia, tumekosana. Mm. Hizi mm. madeni watu wanaweza kataa kuelewa, lakini kuna nguvu za Mungu. Madeni Mungu alinilipia mm. Sijui ilifanyika haje, sijui Mungu aliwa, pesa ilikuwa kwa wale wasichana wakajua, sijui ilifanyika vipi, lakini hakuna mtu nilikuwa na pesa yake ile muda mm. amewahi nidai na no, tuko marafiki. Na ukikutana nao ukiwauliza <clears throat> si waulizi, naogopa kuuliza wanidai. So tumesha kuule urafiki, yani tuko mara ile wakati juu ile pesa tulikosana mm. tukarushana maneno wakanitukana, lakini vile ilivyofanyika Kevin, I'm telling you for sure, sijui ilifanyika jinsi gani. Ni kwa maana mmoja, lazima tuongee kila siku yani tumesha kwa marafiki, so sijui ilifanyika haje. <clears throat> kwa roho yake alinisamea hama back to the main point mm, baada ya pale sasa mm. hii rejection spirit au roho ya kukataliwa iliondoka mm. kwa wazazi, familia na wadeni. Je, kwa wale tunaita sasa sweaters e, eh, oh. kwa mpenzi au mume ilikuwaje au inaendeleaje mpaka sasa? <laughs> okay ili rejection apart from hii ingine tuseme saa rejection ya ndoa mm. unajaribu kuelezea yes. <clears throat> ile muda naweza kumbuka siku anapata mtu wa kuniambia naweza kuwa bibi yangu unajua nafaa kuwa hivyo kwa kila mwanamke mm. na kila mwanamke amependa sana kuolewa so mimi nilikuwa naongojea ile swali mm. kuisikia can, can you be my wife? Mm. So ile muda hakukua So after the rejection kuna watu walianza kuinuka. After the rejection. Sorry, after the deliverance I mean. After the reject I mean the deliverance rejection imeshatoka kuna wale watu walianza kujinua sasa. Mm. Mtu anaanza kukalisha chini, akuongeleshe. Unaweza kuwa bibi yangu. Mm. yani kwani mlikuwa wapi? mm walikuwa ni wengi mpaka wanakusaidia. Eh, wani where were you? Ama unapata mtu alikuwa rafiki yangu, sasa ameanza kuona kitu kipya. Mm. Ana yani sasa huyu anaweza kuwa, lakini mwanzo hakuwa mm. hakuona, Ama mimi unapata alikuwa ameshaoa, yani unaangalia kuna vitu fulani mm. zimefanyika. <clears throat> Tukiingia bado na kuolewa bado si kuweza kupata mtoto, ni kwa maana mimi kama Mkristo nimeaminia ufai kushika mimba kama hujaolewa. Mm. Ile ilikuwa ni by mistake tuseme mm. ilifanyika na mm. nikaomba msamaha nikasamewa. So mimi nikajiaminia kuwa sifai kufanya ile tendo tena kama bado sijaolewa. So lazima ni katika ndoa niolewe nizae mtoto. So hiyo ya kuchumbiwa hiyo si ni yangu peke yangu for now. Ni kwa mwenyewe. <laughs> Hiyo ni yangu. Hiyo ni yangu na Mungu. Na Mwenyezi Mungu. Eh. Lakini kwa ufupi bado hatujafika kwenye ndoa. Bado sijaolewa, sijaekwa pete. Okay. Eh. Sawa. Lakini si shida. Ah, si ndio hiyo umesema ni personal, hujaitaka kuiexpose, hiyo tuiache kwa sasa. Uh turudi sehemu fulani, kwa sababu unajua unapotoka katika maisha ambayo ni magumu mm. tena magumu kwa kiwango ambacho umeeleza mm alafu unafanikiwa. Kunakuwa na maneno mengi mengi katikati, huyu kafanya hivi, huyu kafanya vile, huyu sijui kafanya hivi. Hakujawa na maneno yoyote upande wako kutokana na mafanikio ambayo umekuwa ukiyapata. Sasa naweza sema mambo ilikuwepo, lakini sasa jambo moja nazataka mm. niseme nilipokombolewa mm. tuache na vitu vya hapa ulimwenguni mm. tuviache kabisa, ni kwa maana ni za muda mm nimebarikiwa na Mungu mm. hapa mm. duniani mm. lakini ile kitu ambacho nakichukulia cha dhamana mm. ni wokovu na ule ukombozi you know freedom is a blessing mm. yani ile kukua huru ni baraka kubwa sana zaidi ya Mungu <clears throat> yani ni kubwa sana so nilipokombolewa my spiritual life yani maisha yangu ya wokovu mm. ikaenda kiwango kingine mm. so kapata kuna vitu nitaziona na nitazielewa mm. so katika tuko mwezi wangapi? Tuko lini? Hii hapa ni Novemba. tuko Novemba, tuko Novemba 2 nikaanza una, mwaka ukianza mm. huduma mm. yangu na uombezi, mi ni wa kuomba, nikakuwa naomba, alafu unajua kuna vitu zinafanyika katika maisha ya mwanadamu ambayo haujakusudia mm. Ikafika mwezi wa tano <laughs> nilipofika mwezi wa tano mm. babangu mzazi akakuwa mgonjwa mm you know, alipokuwa mgonjwa alikaa I think for two weeks mm. baba yetu akatuacha <clears throat> na hii muda nilikuwa bado nimebarikiwa na Mungu mm. yani mambo yangu yani sikuwa nang'ang'ana na maisha mm. alipotuacha tukamzika baba yetu lakini bado I think after one week mm. after wiki moja kama sisahau mm. wiki moja ama wiki moja na kitu <clears throat> nikatoka nyumbani kwetu nikaenda Nairobi mm. lakini nilipokuwa ninarudi mm sijui niliwazaje yani usumekaa tu mm. kwa gari na nilikuwa ninawaza yani ninawaza vitu nikakuwa naona yani nawaza ni kama vision mm. ninaona watu wataanza kunisema mm. I, vile nimebarikiwa si kawaida lakini nika, yani utafanya haja <clears throat> nilipofika nyumbani nikaambia mamangu nikaambia mam i feel in the spirit mtu ambaye ameokoka na anaelewa vitu za rohoni ataelewa mm. vile ninavyosema nikamwambia mamangu mzazi nasikia kuna 1 2 3 4 5 lakini tukaiacha pale. Mm. Na nikizauliza sasa hivi mbona babangu mzazi alikufa? Nitasema ni mapenzi ya Mungu. Mm. Mungu aliruhusu. Nija sasa si kuchukulia kama it is that serious. Baadaye I think last week but one ndio mambo yakawa mengi. Mm. Nikapigiwa simu. Nikaambiwa, "We, unajua nini? Inasemekana <clears throat> wewe ndio umesacrifice baba yako. Aje wanauliza umetoa pesa wapi? Na ukapata pale nyumbani kuna gari ambayo napenda kuitumia sana, ambaye ni rafiki mm. yangu, wanasema mpaka umenunua gari. Yani sijui wanaona haje, yani mambo ikawa mingi tu na kwanza nilipoambiwa yale maneno <clears throat> na watu wawili, yani ikakuwa ni kitu iko imesemwa, siti ni kama mtu anasikia mwingine wivu, ni vitu vinaongelelewa. Ukapata wengine pia wananiattack kwa status sijui yani a lot of things. Huyu wa mwisho aliponiambia I'm telling you Kevin, nilivunjika moyo ni kwa maana kitu ya kwanza ile kidonda ya babangu mzazi ametuata ikafufuka. Yani kaanza kusikia sasa, mbona Fadhi ulikufa? Yani nilisikia vibaya, lakini nikapiga magoti na nikamwomba Mwenyezi Mungu, na nilipoamka nilipotoka kwa maombi nikajua lazima mwimbaji mmoja ameimba mti wenye matunda lazima uta, ut, utapigwa mawe. utapigwa mawe na nikase, nikaomba nikaambia Mungu nimewasamea wote, ni kwa maana vitu wanavyovisema hawavijui. Wao walihusianisha wali mafanikio yako pamoja na kifo cha, cha baba. E, eh, baba. Lakini Mungu alikuwa ameshanibariki tangia mwanzo, kabla hata baba. Sasa okay, nitoe hii secret mm. Wakati babangu kabla hajakufa mm. babangu alikuwa ametusimamia kama familia mm yani ndio alikuwa baba, yani ndo kila kitu, yani anaingia kwa mashimo zote ili tukule na tukue sawa. Mm. Na wacha tu niseme, wakati babangu alikuwa hai, apart from my sister mwenye ameolewa ndo alifanya kazi. Sisi wengine wote hatukufanya kazi. Ni kwa maana baba yetu alikuwa amesimamia kila kitu. Kila mtu hata wenye wakubwa hao wangempigia simu, dad, nitumie pesa fulani na atatuma tu. Yani alikuwa ametulea. Mm. So na mimi Mungu alikuwa ameshaanza kunifanikisha, niko sawa, niko na msimamo, niko sawa kabisa, kila kitu iko sawa, na babangu akajua niko sawa. Babangu kwanza, kama kuna mtu ulimwengu huu alinitamania maisha mazuri ni babangu mzazi. Nilikuwa naona inampea wasiwasi na shida wakati si yuko sawa. So alipojua niko sawa, babangu aliridhika yani alisikia vizuri kabisa. So alipokufa watu hawakuwa wanajua kama niko na hela mm jua ile mazishi ya babangu vile ilivyofanyika, wakajua pesa ipo. Mm. Na hii pesa bado haikuwa yangu, mimi na dadangu, ilikuwa ya marafiki. Si unajua kuna WhatsApp groups, kuna wale wanatupatia pesa mingi. Alafu Mungu alikuwa ameshanijulisha kwa mataifa. Pesa inatoka kutoka ngambo. Mm. So wakaona maybe ile pesa ni ya yani hawakujua undani wangu ndani kabisa, but wakajua pesa hii pesa ipo. After hapo mimi sielewi, nafanya simi, nataka babangu azikwe vizuri. So after hapo alipokufa, alipozikwa, sijua ali expect juu babangu ndo alikuwa ametushikilia hata sisi tukufe, ama lazima mimi ningeinuka tu nisimamie jamii yangu pali babangu aliachia niendeleze lakini sasa hiyo kuendeleza ni kama ilikuwa sadio tatizo kwa watu. Haje imekuwaje? mbona babake amekufa na sasa amepata hii na hii hawakujua kuwa hata before ilikuwepo na imeanza kuonekana ni kwa maana mwenye alikuwa amefunikia hayupo mm. awangi ni kwa maana support ilikuwa ni afadhi hata kama niko nayo okay wakati babangu alikuwepo singeona pale pamepasuka kwa ukuta juu at the end of it nyumba iko na mwenyewe lakini sasa hivi hayupo nikiona nasikia nafaa kurekebisha na kafi vibaya nafaa nitengeneze ni kwa maana ile babangu angekuwepo angefanya na juu bado mimi niko pale kwenye boma sinifanye ile kazi so hii kuziba sio kawaida. Kwa maana hiyo, kama angekuwepo mpaka leo baba, pengine wewe usingeonekana kama eh, si hata singe ingeonekana eh, ingeonekana mm. Hakuna kitu mtu angejua waka, wakaanza sasa. Wakati wanasema kwamba wewe umemtoa baba kafara, walikuwa wanahusianisha na kitu gani? Kwa sababu kuna kafara nyingi. Kafara ndio sacrifice. Sacrifice, yes. Sijua alisema sacrifice baba, alafu after one week, after one month babake mamangu, mamake mm. babangu akafa. Bibi mamake mwenye amemzaa. Mama alimzaa baba, baba. Mm, ambaye sasa ni my grandmother. Ndio. Akakufa. Alipokufa mi naona ni kama alipenda mtoto wake sana. Mm. Na ikakuwa imesemekana alisema mtoto wake kama amekufa hata yeye atakaa mwezi mmoja kama hajaku hajakufa. Kwa hiyo akakufa. Mm. After one month na yeye akatoacha, alikuwa ameshazeeka, I think alikuwa na over 90. Mm. So alipokufa mimi sijui kulienda hadi ikasemekana nimemsacrifice baba na nikamsacrifice mama yake ai ukapata kuna step uncle, step brother wa Fadhe mm. naye alikuwa amekufa hapo siku za mwisho before father akufe mm. naye akafa, so wakaniekea nime sacrifice huyo uncle yangu, nika sacrifice babangu na sasa nime sacrifice nyanya yangu. Kuna jirani alituacha, wakasema nime sacrifice mpaka huyo jirani So wakakuwa wanasema kazi yangu ni kwenda nikisacrifice watu. Alafu Mungu amenipa neema. Napenda napenda wajane tangia mwanzo. Mm. Nikiwa nikitambo hata kama wakati si kwa nimekombolewa. Nilikuwa na ile huruma mm. ya wajane. So nilingefanya hata shopping hata ya 500 nipeleke hata kama ni cabbage moja nipelekee mjane. So Mm. Mungu aliponiinua nikaanza kufanya shopping mingi. Mm. Nikaanza kupelekea waja wajane. So wakasema hizi vitu ninazozipeana si za kawaida mm. za kusacrifice wa because nakumbuka kuna pali nilifanya shopping nikapeleka nikarudishwa Eh? Hey. Eh. Yaani umeenda kusaidia mtu akakurudisha. Mm. Akazikarudishwa. Akakataa. Akazikataa ni kwa maana si za kawaida. Na mimi from my heart ni, ni msichana mjane alikuwa ameachwa na si kuenda kupeana ile pole. So nikasema nikaambia mamangu, "Mam, Jumungu amenibariki na fedha fulani. Nimeshtoa fungu langu la kumi, nasikia moyo wangu kinaniambia nibariki mtu." nitaweza bariki nani? Juu mamangu ndo muuliza, anambia naweza fikiria tuende kwa fulani. Mimi mara yoyo nikaenda kwa market nikafanya shopping mingi mzuri, hata kumsukuma kama ni wiki mbili ama wiki tatu, na nikasema apelekewe. Na saa hiyo nafanya hivyo, Kevin babangu ako hospitalini, ako mm. ICU. yani nafanya hivyo kwa kuaminia Mungu, haki nikifanya hivi Mungu mponye babangu. Sasa asubuhi yake nimeamka kwa boma, nasikia motorbike pikipiki kwa barabara, pipi kwenda nile shopping yote mpaka mkate mm. imesharudishwa. Ulipeleka nini nani? Ilikuwa maunga za chapati, mafuta ya mboga, sukari, mchele, mkate mm. e, zikarudishwa. Wakati ulipeleka wewe mwenyewe au uliagiza? Sikupeleka, nilifanya shopping kwa market nilikuwa nakimbia hospitalini kwenda babangu mm nikachukua eh, motorbike naijua mm. chukua hizi vitu pelekea mama fulani mm. zikapelekwa na mamangu akapiga yule dada mm. akamwambia Veni kuna kitu anatumana kwako mm. zilipofika kusikia anything kesho yake zikarudishwa. zilivorudishwa maneno nyuma yake yakafuata yanasema, ikasepekana mimi hizi vitu nazipeana si za kawaida mm. ni za nina sacrifice watu yani kwenye njia gani? Kwa sababu watu wakisikia sacrifice au kafara, wengine watasema Freemason, wengine watasema nini. Sasa hiyo sijui anasema na sacrifice ni which way, lakini kwa akili zao nina sacrifice nipate pesa. Mm. Ni kwa maana kuna mwanadada fulani mtu ambaye alisema tuache kutafuta, acheni kutafuta pesa, utajiri na miungu miungu mm. fulani, sijui aliweka haje, lakini ukapata kwa akili yake Mm. Ni kama ni, kuna miungu fulani ambayo inemia ndio nipatie zile pesa. Mm. Vitu kama hizo. So mambo ikawa mengi. Ba, mambo yalivyokuwa mengi wewe wakati unapokea hayo yote kwa sababu hilo ni kama ni changamoto kubwa inaumiza. Imekuwa kubwa. Hata nikija hapa Tanzania mm. ilikuwa ni kubwa ilikuwa yani inaniumiza, inaumiza moyo wangu. Ni kwa maana nilikuwa nasikia tu mafununu kwa umbali. Unapata kwa wakati mwingine hata hauna fursa ya kueleza mm. eti u, ni kwa, yani utaeleza aje? Like, lakini kama nataka upeane details za vile umebarikiwa na Mungu. Mara tumesikia tumeenda mahali kuangalia, mbona mama na baba, mtoto amekufa mara moja, tumeambiwa ni fulani anafanya vitu kama hizo. Yani nilisikia vibaya though niliambia marafiki zangu na marafiki zangu ambao tunaomba na wao, nikatumia kila mtu message, nikamwambia inasemekana hivi, wanajua hii maneno. Nilipowaambia, waliponiambia wao, Veni, tunasikia 1 2 3 4 5 but usijali, tuko na wewe kwa maombi. Walijua mm. ninateseka. Kuna mwingine kwanza close anajua nilikuwa na shida. So anaposikia vitu na anajua safari yangu, vile nimeokoka, ni vile nimeomba, hizo vitu zote anajua. Nimeombaga naye mara nyingine anani encourage, usijali Veni, hii ni kitu tu ninapita, lakini nasikia moyo wangu. Alafu pia niko na familia mzuri ambaye ni dadangu every time ani anani encourage Veni, ja, usijali safari, tembea tu na Mungu. Mamangu pia support there's a brother of mine ambaye ameokoka support Sasa kwa hao wote ambao wanawaza negative juu yako kuhusu msiba wa baba yako pamoja mm. na bibi yako kwa maana ya mama yake mm. na ndugu hao wengine wote mm unawaambia nini kwa sasa, pengine haujawahi kupata nafasi ya kuzungumza nao na hii interview lazima wataiona? Mimi naweza sema nimewasamehe, yani kwa maana siwezi sema ni fulana fulani mm. walio wanaosema hivi, lakini nimeshawasamea kutoka kwa moyo wangu from my hapo ndani hapo kwa moyo. Pia kuna marafiki pia, yani ni mambo mengi tu Kelvin, mm. nimesamea nimewasamehea. Wao waliamini hivyo mm. lakini wewe unasema sivyo unawaambiaje sasa juu ya imani yao na imani yako? Sitaweza kubagin, sitaweza mm. kubishana about Mungu. Ni kwa mm. maana wakati Mungu anapokubariki when God blesses you you cannot explain how you are blessed. Mm. Yani Mungu anapokubariki it doesn't matter what. Umebarikiwa na Mungu. Na pia wanatu wanafaa kuelewa tunapozungumzia kuhusu kubarikiwa si pesa tu peke yake. Kuna vitu vingine ambazo ni za kiwango cha juu ambazo mwanadamu haizielewa. So mimi naweza sema baraka ambazo wanazizungumzia bado hakuna. Baraka ambayo niko na mingi sana ni wokovu wangu huo wokovu Mungu amenibariki nao ni wa dhamana hata kushinda pesa ama ile gari maybe wanafikiria ni yangu. Kumbe ilikuwa ya kwako. Ah, si gari yangu. Ni gari natumia tu ya rafiki yangu. Lakini na alafu gari yenyewe ni mpya. Mm. So kwa akili zao ni gari natumia kila mara. So kwa akili zao, mpaka mmoja amenipigia simu ameniambia, usiseme hivyo, umeshanunua gari, imagine. Nakwambia usiacha na si umenunua gari. Kwa hivyo inamaanisha ningekuwa ni kweli nimenunua ni makosa bado. Sifai kununua gari kwa nini? Nikamwambia kumexplain si gari yangu. Nikamwambia yeye eh, ni yangu. Juu sasa nitakwambia si yangu na unajua ni yangu eh, so nimewasamea tu. Pole sana, mi nimeelewa nime, nimeelewa mkasa wako na nimependa vile ambavyo umesema kuwasamehe. Naamini kwa wale ambao walikuwa wanafikiria negative watakuwa wamejifunza, au kwa wale ambao walikuwa wanahisi ni kweli hivi. Ingekuwa ni kweli kabisa Beni mm. imetokea kwa upande wako, maybe ikawa ulifanya hiyo sacrifice, ungekubali? Hakuna mtu nadhani hakuna mtu anaweza kubali vitu kama zile aseme ni kweli nilifanya hivyo mm. lakini na, napenda kusema <laughs> ambaye ni wakeli ni Mungu peke yake. Asante. <laughs> ni Mungu tu, only God. Mungu tu anaweza, only God is truthful. Maandiko inasema acha kila mtu akuwe mwongo, lakini Mungu akuwe wa kweli. So sasa hivi sitasema ni kweli nimesacrifice ama itakuwa vipi, lakini wanasema hakuna hakuna kitu ambayo thank you, hakuna kitu ambayo haina mwisho. Kila kitu everything, kila kitu iko na mwisho yake, so itafika siku, hata kama itachukua miaka mia moja, ukweli utakuwepo. Saizi nakwambia sija sacrifice, lakini wakati utafika ikuwepo nili sacrifice. Ni sana sana sija sacrifice na uwe, kuna siku tu ukweli utajulikana. Eh, so nikasema sitajitetea kwa macho ya wanadamu ama nianze kubagain bila macho ya wanadamu, lakini wacha siku itakapofika Mungu atanena ukweli. Pole sana. sana. Pole sana. pole, Mwenyezi Mungu atakusaidia eh. Mungu peke yake tu. Mwanadamu akuwe muongo, wacha Mungu akuwe mwaminifu mm. kila wakati na kila mara. Sawa sawa. Eh. Bado kuna kitu kimoja hapa. Sawa vile mimi mpaka hapo, na kwa watazamaji wetu naamini pia wamekusikia vizuri na yote, kwa hiyo na kweli mm. kama ulivyosema Mwenyezi Mungu ndio wa kweli na ukweli wote anaujua. Unajua hakuna kitu ambacho kinafichika mbele za Mwenyezi Mungu. mm. Zaidi ya hapo, Veni, mi nimependa Kiswahili chako. Thank you. Utafikiri umekuwa na sisi muda na muda na mara zote sikutegemea mwanzo, kwa sababu mwanzo kilikuwa Kiingereza kinatembea, tukakwambia bwana, tuongee Kiswahili kidogo mm. na umekiweza mm tafikiri labda kuna chembe chembe za kwamba una, una Utanzania ndani yake na mm. Ukenya au imekuwaje hapo? Okay, mimi ta, nina wakati nilipokuwa nina nina nikose I think form 2 mm. nilisoma na Waswahili wengi. Hiyo chuo ilikuwa ya wa, wasichana wa kutoka Mombasa wakati ile nimerealize Kiswahili ya Tanzania si kama ya Mombasa. Mm. Ya Mombasa iko na maridadi fulani. So nikakuwa nimejifunza kile Kiswahili. Na pia hivyo tu watu wengi uniambia Kiswahili chako nashindwa wakati mwingine mbona nashindwa kuiongea Kama Kiswahili yako we si nzuri. ni nzuri zaidi sio kama, si kama si Mkenya yeah. iko kwenye Taita. lakini hata hivyo niko na utaita ndani yangu Tanzania ndo utaita sijui, yani niko na hiyo damu ya huku Tanzania, Tanzania. Yes. Ah, ah unahitaji Taita kwa sababu iko kwenye boda ya Tanzania na eh. mm. Sasa mamangu mzazi mwenye amenizaa ni Mluya mm. kutoka mm. Kenya, ni Mluya wa Kenya, babake ni Mluya mm. naye mamake mwenye kumzaa ni Mpare. Ah. Ijapokuwa ajawi muona. hey, eh, jamani. Ijapokuwa alimuona alimwona anamjua yani alipoku, al, alisema hiyo unaambia alimwacha kama ako na miaka kumi hivi so hiyo miaka kumi al, alisema anakumbuka kuna mtoto mdogo mm. ambaye alikuwa amebebwa anaitwa Tabu mm. na mkubwa wake mm. anaitwa Mary mm. sijui na vi Mm. Yaani anakumbuka jamii yake, si alikuwa tu msana mdogo. So historia kidogo ya mamaangu, babake mzazi mm. alikuwa ameoa wanawake wengi So mamake mamangu akaingia katika ile laini. Mm. Na walikuwa naishi Voi ile mm. muda. Babake mamangu alikuwa anafanya Kenya Railways. Mm. Na alikuwa na cheo fulani mm. pale Railways na akapatana yule mwanadada pale kama bado ameo akiwa ameo. ako na mke nyumbani, akaongeza mke mwingine wa barabara wa, sasa wa Voi mm. si unajua huko Kenya Mluya unaweza oa mabibi wenye unataka mm. so alipo mdada mm. ambaye ni mamake mamangu bibi ane... yako yani eh, kwa sasa kwa Tanzania tunaita bibi, bibi eh, <laughs> ambaye ni bibi yangu mm. anaitwa Nipile huyo huyo sasa mama yake na mama yako eh, bibi anaitwa Nipail. Nipail. Nipail ambapo hiyo jina ilikuwa ikuwepo katika familia yetu na ikapotea, kwa maana isijisikia Nipail Kenya. Mm. So dadangu mdogo ndo alikuwa aitwa hiyo jina Nipail, lakini mm. mwenyewe ikataa ni kwa maana haikuwa yani ina sound funny mm. so alikuwa anaitwa Nipile naye Nipile akakuwa amezaa Mary mm. na akakuwa amezaa mamangu sasa Ana anaitwa Ana Okomi mm. na akakuwa amezaa Tabu mm. Tabu naye Okomi hivyo hivyo uh, ah, ah, mamangu anaitwa kama vile anaitwa Venikatoti mm. yeye anaitwa alikuwa anaitwa Ana mama mamangu mama sasa anaitwa Ana Okomi. Mm. Kuna Mary Ajiji na ya pili na mm. kuna Tabu mm. na kuna Kwavi. Mm. Hao watoto wanne. Yeah. Na mamake alikuwa anaitwa Nipail. Mm. Naye Nipail alikuwa ameolewa na mzee anaitwa Livingstone Bolingo. Ndio. Kutoka Butere Mumias. Ndiyo. Lakini kazi alikuwa anafanya Voi mm. railway station. Hapo ndo walikuta walikutaniana, nadhani waliachania pale. Sasa historia ya mamangu aliponiambia, aliniambia ule walipokosana na bwanake mm. akatoroka na watoto wao wengine wakae. Sasa ile nyakati ya kukuja mamangu sasa aende na yeye akakutwa aka alikuja kama kumuiba mtoto e, mtoto wake e, sasa singezaliwa Kenya, ningezaliwa Tanzania. <laughs> Akamwiba nani? Aka, ndo akataka kumwiba, akafitiniwa bwana akajua na mm. huko mm. kwetu Aluya ufai kuchukua watoto mm. lakini hatukujua after hapo babake mamangu ambaye alishatuacha mm. mimi alitaka kunipa isiri mm. ni kwa maana mara mingi alitaka niende wapi ambaye kitafadhali bibi yangu kuja kabla nikufe lakini mimi singeenda ile nyakati ni kwa maana niko na mimi sitaki pia watu wajue mm. so katika tukasumbuana baada akatuacha Eh. Kwa maana hiyo kumbe bibi yako mzaa mama uh. ni, ni kutoka Tanzania. Ni kutoka ni Mpare kutoka Tanzania. Tunapozungumzia Wapare tunazungumzia Kilimanjaro, wilaya ya Same. E, ni Kilimanjaro nikisikia. Yes. Mm. Na umesema bibi alikuwa anaitwa Nipael. Mwenye kuzaa mama. E. E, anaitwa Nipael, hiyo jina lingine haijulikani. Sawa. Ni kwa maana sasa baba yetu ambaye ni babu yetu ni babu, si ndio? Mm. Ni Bwana mm. mwenye amezaa mama. Hakutaka sana kutu Ah, kumbe huyu ambaye alikuwa amemzaa mama ana ndugu wengine lakini hapo hapo Kenya na wanajulikana ila hajulikani. Wale ndugu za mama yangu damu kwa damu, mm. mama mmoja mm. wote walikuja na mama yao. Wale watatu wale. E, walikuja na mama yao Tanzania. Tabu, Mary na Akwavi walikuja na mama yao. Sasa yangu akabaki mpweke pale Kenya akakuwa na mama wakambo no mama wakambo akakuwa na watoto sasa yangu ako na ndugu Kenya lakini si wa mama mmoja mm. baba ni mmoja mama ni tofauti eh, mama ni mmoja baba ni tofauti Ah, mama, baba ni mmoja baba mama ni baba tofauti. Mmoja mama tofauti. tofauti yeah. na, na baba na baba yake mm. mama yako kwa maana ya babu yako eh. hakuwahi kuwa, kuwapa siri kwamba mama yenu ni mtu wa wa huko Kilimanjaro sehemu gani alikuwa anatona? Alikataa kabisa. Alikata. Kwanza alikataa ni kwa maana babangu. Mm. Babangu kuniza alitaka sana kujua pale mamake mamangu pale yako. Mm. So sijui ni kwa nini alimkataa kumwambia juu angetupatia information vizuri mm. Lakini alikataa mpaka dakika mwisho alipokufa, alitaka kuniambia mimi mm. kama bibi yake, lakini sikungeweza kufika. Sasa mwenye alipeana hiyo information, mwenye anajua information ni, ni dada yake mm. dada yake ambaye ni shangazi ya mamangu mm. ndio mwambia walikuwa anaitwa hivyo mamangu hawezi kumbuka ah ndio amewapa ametoa majina sasa e, e, mamangu ana, mamangu anajua tu jina mamake ni Nipal na mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mdogo wake anaitwa Tabu mm. Mm. Eh. Kwa maana hiyo Nipal ambaye jina la pili bado halijajulikana lakini ni Mpare mm. kwa Wapare mliopo popote pale duniani mm. kama mnamjua huyu mama Nipal pengine itakuwa furaha kuanzia kwa mjukuu wake, lakini kwa mama, mama yako si upo? Mama, mama yupo, baba ndo baba ndo alituacha tu I think 3 months ago. Mwezi wa tano ilikuwa ah, mwezi wa sita, mwezi wa sita. Uh. ni miezi minne almost uh. minne mitano inaelekea mm. Sasa huyu mama ambaye ni bibi kwa sasa anaitwa Nipael ni Mpare. Kwa hiyo kwa Wapare kama mnamfahamu, na huyu bibi ana watoto wanne, watatu ndio ambao aliondoka nao kutoka Kenya kuja nao Tanzania. Mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Ana ambaye ni mama yake Veni hapa mm. yeye yupo kule Kenya na hawajui ndugu zake hata mmoja mm. kupitia mjukuu wao au mjukuu wake Veni Katot anatafuta ndugu upande wa mama yake, bibi yake pamoja na wale mama wakubwa. Ni kweli? mm. umesema alikuwa anaitwa wa kwanza Mary Kuh sisi sasa tujui ah, ni mkubwa na kwanza tunajua tu majina. Kuna Mary mm. Akwavi na Tabu Ndiyo. na mamangu alikuwa anajulikana kama Ana ukumi mm. mamake msicha sasa alikuwa amempea hiyo jina ukumi mm. Ana ukumi Kwa Wapare jamani, ambao mnaijua hiki kitu, inawezekana hata sio Mpare, lakini katika hiyo sehemu upo jirani na hii familia. Huyu bibi anaitwa Nipa narudia watoto wake, kuna Mary, kuna Akwavi Akwavi Akwavi pamoja na Tabu ni watoto watatu. Mm. Hatujajua huko mbeleni kama baada ya kutoka Kenya alikuja kuolewa pengine akapata watoto wengine hatujui. Lakini kwenye connection yoyote ya hii yoyote ambaye anajua hili basi ukitusaidia utakuwa umemsaidia Veni Katoti kumpata bibi yake upande wa mama, lakini pia mama yake Veni kwa jina Ana kumpata mama yake mzazi. Ikumbuke kuwa tangu na miaka kumi hajawahi kumuona mama yake na hajui alipo popote pale. Tutakushukuru sana kwa kulifanikisha hili. Una lipi la kujezia <laughs> We? Ati? <laughs> Una lipi la nyongeza? Niseme ati? Chochote kile ambacho hapa ndo tunamalizia mazungumzo yetu. Natasema nimeshukuru sana <laughs> nimeshukuru sana kwa interview binafsi imekuwa ya baraka sana kwangu, ndio kwa maana nimefungua moyo wangu na pia nahisi kupona. Ni kwa maana vitu ambazo zinaumiza wanadamu ni zenye ziko ndani ya moyo zina zinajaza na zinakuwa ni shida, lakini nimepofunguka, yani nimesikia kupona, nimesikia tu vizuri. So hii interview ni ya baraka kwangu, nazasema tu kama nini kama Tiki TV. Mbarikiwe sana nikiamini kuwa nitapata nitapata hiyo jamii ya, ya mama yangu mm. Mm. Basi hatuna la ziada, ni kushukuru sana pia kwa sababu popote ambapo baraka zinatamkwa na kweli baraka huwa zinashuka, na naamini zipo, na hata hao ndugu zako pia watapatikana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Amen kwa watazamaji wetu vini, kuna mtu anaweza akawa ameguswa sana mm. na kama nilivyosema hapo awali kwamba tutatoa nafasi ya mtu pengine ambaye anahitaji ushauri binafsi na kila kitu, anampataje vini Katoti? Niko kwa Facebook najiita vini Katoti, unadhani tumia ujumbe kwa mm. Facebook ambaye ni messenger ama pia nifu, nifuate tu ni kwa maana niko na mafunzo mengi katika ule ukurasa wangu wa Facebook. Mm. Eh, na pia nikuelekeze kuwa usihitaji kuambiwa sana mtu, jiombee. Uko na nguvu, uko na uwezo na mamlaka ya Yesu Kristo. Sawa. Mm. Uh, spell jina lako basi liwe rahisi. Oh, jina yangu ni Veni, V E N N I E Katoti. So ukipata pale kwa Vini Katoti mali itakuletea follow, hiyo ndio yangu account yangu original, hizi zingine hazipo. Hiyo ya Vini Katoti iko na lot of followers, follow hiyo na tutajumika pamoja.